Doncs la preocupació per l'atur, que era una preocupació important per força, i que en canvi guanya força la preocupació per la situació del turisme com a problema de ciutat. També remunta fins al tercer lloc la circulació i el trànsit, que també recuperen valors d'abans de la crisi econòmica. Segons el baròmetre, la contaminació preocupa més del 80% dels barcelonins i les barcelonines, que consideren que l'aire de Barcelona està molt o està bastant contaminat i que aquesta contaminació perjudica molt o bastant a la seva salut. És a dir, un reconeixement de la contaminació com un problema greu i alhora com un problema directament vinculat doncs, a la salut eh, personal i a la salut eh, col·lectiva.